It is now time for oral questions. I recognize the Leader of Her Majesty's Loyal Opposition. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Uh, thanks very much, uh, Merci, Speaker. Speaker, my first question this morning is to the question au Premier Doctors, hospital les officials and public health units across Ontario have been pleading with the Ford government for days euh, to take effective jours, action against the second wave of COVID-19. The Premier has repeatedly refused, saying he wants to see more evidence. Since that time, over 2,300 more people have contracted COVID-19. contracté le virus. Les nombres qui vont continuer d'augmenter. Est-ce que le premier ministre peut nous dire quelles sont les preuves dont le gouvernement a besoin, en plus des, de la, des nombreuses preuves qui nous sont présentées par les experts, par uh, la santé publique et par d'autres docteurs à travers la province. Vice-première ministre, merci pour la question. Nous avons pris des actions. Nous avons notre plan pour garder uh, les Ontariens, les uh, Ontariens en sécurité. Nous avons cinq euh, points importants. Nous avons une grande campagne euh, d'immunisation contre la grippe. Nous voulons nous assurer que les chirurgies euh, ont été retardés pendant la première vague seront reprises et d'avoir les ressources humaines nécessaires pour être prêts pour la deuxième vague. Donc, les, chiffres augmentent, mais nous regardons l'information à chaque jour et nous avons pris, action, euh, des actions et nous en discutons davantage. Question supplémentaire. le Président, plutôt que d'écouter les experts de notre système, le Premier ministre a dit que malgré plusieurs preuves que les gens en fait était d'accord avec son plan et que l'Ontario était en train d'aplanir la courbe. Les docteurs disent que le premier uh, ministre était complètement à uh, côté de la traque, So euh, ne, savait, il ne savait pas de quoi il parlait. Est-ce que quelqu'un dans cette Chambre peut répéter ces affirmations, ou plutôt, est-ce que le gouvernement est prêt à dire qu'il y, a, qu y aura des de bonnes préparations et d'enfin admettre qu'il y a eu des, des problèmes, des uh, lacunes? Monsieur, euh, Monsieur le Président, je suis en désaccord avec la chef de l'opposition officielle. to reports. We have been listening to the Ontario Hospital Association. I'm in close contact with them. The Ontario Medical Association, the Nurses eh, Association, Registered Nurses Association of Ontario, and our public health eh, experts, Dr. Williams, eh, and the Public Health Measures Table. As a matter of fact, we had a report from them uh, within the last 24 hours about what they're seeing. We are making changes. We have already. We are not introducing any more new businesses or new actions for the next 28 days. We've already reduced supplémentaires, nous avons réduit la capacité dans les restaurants et nous avons demandé la fermeture à minuit. Nous prenons des mesures, nous écoutons et nous prenons des actions telles que nécessaires. Nous devons nous assurer que nous avons euh, les données nécessaires pour prendre ces uh, décisions. Je suppose que la chef de l'opposition voudrait complètement fermer l'Ontario encore une fois, mais ce n'est pas ce que nous voulons faire. The final Merci. supplementary. Now, the fact is, Speaker, and it's eh pretty eh bien, plain that the government doesn't have a plan to deal with the second wave of COVID-19. And instead of trying to fix that, the Premier spent most of yesterday telling people to invite 10 people over euh, for Thanksgiving euh, dinner, and then denying they even said it. Euh, to quote an epidemiologist, pour, one euh, particular epidemiologist, and I'm quoting, we've pulled back on contract trace, contact tracing now, so that could lull people into thinking we're doing better than we are, when in fact euh, we are doing worse nous en faisons, nous faisons pire que ce que nous pensons. Quand est-ce que le premier ministre va arrêter de prétendre que les choses vont bien, car nous pouvons tous voir que les choses ne vont pas bien et qu'ils doivent prendre des actions pour régler le problème qu'ils ont causé. S'il vous plaît, asseyez-vous. Minister of Health reply. Well, uh, Speaker, I think it's important for the Leader of the Official Opposition to understand, of course, for the people of Ontario to understand. We are taking action. we have a plan we are putting into place. We are listening to the experts on a daily basis. the health and well-being of the people of Ontario is and always has been est et sera toujours euh, notre plus grande préoccupation. Nous voulons que les gens soient protégés. Nous avons investi 935 uh, millions dans les hôpitaux. Et nous avons investi 341 000 critical care beds. That's going to euh, continue. And we're also putting over a billion dollars euh, to uh, boost our testing, tracing and euh, isolation capabilities. Et that is very important that we continue to increase our tests, that we have the lab capacity to process those tests, and that we are going to euh, increase our case and contact managers significantly by over a euh, thousand to make sure that the people of Ontario will be kept safe. Thank you. the next question, once again, the Leader of the Opposition. Prochaine Thank question. Speaker. My next question is for the Premier. You know, Ma the Premier cannot simply bluster his way past the fact that he tried to save a buck euh, when what he needed to do was invest. And now euh, we are scrambling Alors qu'en ce moment, nous avons de la difficulté avec les foyers de soins de longue durée, les petites entreprises, les écoles et ceux à travers l'Ontario. Nous avons besoin de soutien pour la deuxième vague. Le gouvernement refuse d'investir, réduire le nombre d'élèves dans les classes, euh, Does the Premier now understand that his failure to invest through the summer is costing us much more than it needed to during the second wave of COVID-19? Euh, ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais dire à la chef de l'opposition officielle que c'est tout à fait faux. Nous avons investi depuis le début de la pandémie. Nous avons un plan en place pour garder les Ontariens en sécurité et nous investissons pour euh, protéger la vie des gens de l'Ontario. Nous avons investi un milliard de dollars pour, euh, pour les tests et le retraçage. Nous avons investi dans les hôpitaux aussi, dont uh, 341 millions de dollars pour euh, les liens en soins actifs. Nous avons mis un plan nous avons investi des millions de dollars pour qu'il y ait des centres to transition pour que des gens to aller des to au lieu d'avoir We have dans des endroits uh, différents. Nous avons investi uh, dès que le, la pandémie a débuté et nous allons continuer de faire ces investissements pour que les gens soient en santé et en sécurité. Question supplémentaire. Monsieur le Président, uh, avant, il semblait que euh, le, euh, Premier ministre avait certains faits. Si il veut soutenir les familles et les petites entreprises au milieu d'une pandémie, il doit faire quelque chose pour soutenir les familles et les entreprises. Permettre aux gens de continuer de travailler pendant la COVID-19 alors que la COVID se répand dans leurs maisons et leurs écoles n'est pas euh, une façon de soutenir Increasing staff in long-term care, putting money directly into the pockets of small business owners euh, that been euh, devastated by COVID-19. That's the people would support. the support that they needed, and this day Premier ministre n'offrira pas of support les entreprises de l'Ontario. of Small Business and Red Tape Production. Thank you very much, Mr. Speaker. I reject the premise uh, of that uh, question. Uh, just today, we again announced our commitment to support small businesses by introducing a $60 euh, million grant to help uh, those protect the small entreprises. And we businesses for PPE, this government invested in a digital Main Street program, up to $2,500 grants for Nous avons aidé plus de 23 000 petites entreprises dans la euh, province. Nous avons à un programme pour soutenir 55 000 petites entreprises à travers la province. Nous nous engageons à supporter ces entreprises que ce soit des milliards de dollars ou alors, euh, uh, e, ou alors des bourses pour euh, rembourser les EPI. Donc, nous aidons les petites entreprises pendant cette pandémie. Merci. Final supplementary. you know, supplémentaire. Ontario families needed their government to do so, much les familles better. Whether it's hospitals le gouvernement fasse mieux, labs, les hôpitaux, les that are les, for investments to fight the second wave, pour combattre la and small businesses et for support to keep their euh, doors open and pay for their staff and pay for their bills. Le, the Premier has offered nothing but empty promises, delays, and penny-pinching. Too little, too late is what this government's model should be ah, during this, uh, this COVID C'est le modèle de la, du gouvernement. C'est trop peu, trop tard euh, pour soutenir les familles et les entreprises. Quand est-ce que le gouvernement de Ford va le réaliser? S'ils veulent combattre la deuxième vague, ils doivent sauver des vies et non sauver de l'argent et économiser de l'argent. Merci. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, quand j'avais 12 ans, j'ai vu mon père avoir une deuxième hypothèque pour qu'il puisse garder son entreprise ouverte. Ce gouvernement comprend euh, la lutte des petites entreprises, mais nous avons consulté les gens du secteur. Nous avons eu des centaines de rencontres euh, avec les, avec les centres de petites entreprises. Et nous avons rencontré des centaines de entreprises. That's in addition to our $11 billion in support, Mr. Speaker, $241 million to support Nous avons 241 millions de dollars euh, pour soutenir euh, les employés à travers la province. est-ce que le est pour ou les petites entreprises? Car nous voulons traverser cette tempête avec les petites entreprises. Merci. Prochaine question. Député de Davenport. This question is for the Premier. Ma question s'adresse au Premier ministre. il dit qu'il est prêt à investir pour protéger nos écoles. Il a dit qu'il voulait garder les écoles ouvertes, c'était sa priorité, et il refusait euh, de réduire la capacité des classes. Alors que les cas augmentent à travers l'Ontario, le gouvernement lutte et va d'une crise à l'autre. Les parents les parents décident de retirer leurs enfants de l'école. Le résultat implique plus euh, d'interruptions pour les familles. Tout le monde savait qu'une deuxième vague arrivait. Pourquoi est-ce que le premier ministre n'était pas prêt? Merci. Ministre de oh, l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Il y a deux jours, j'étais avec le premier ministre pour annoncer que nous allions investir davantage euh, pour les euh, in euh, euh, Toronto, in Kiel, in Ottawa, an additional investment set aside to ensure we can respond to the second wave and to the flu season. That investment in Toronto, for example, $12 million is going to help hire more teachers, more custodians, and procure upwards of 70,000 devices for those four boards. Mr. Speaker, in Toronto, in the not uh, in intensively staffed schools. So the average class size in this region right now, as we speak, from kindergarten is 17.5. In grades 1 to 3, the class size average, not in the high invested schools, is 16.3, and in grades 4 to 8, it is 20.39. That is an investment this government is delivering because we believe in keeping our kids safe, and we will do whatever it takes. Et nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour prendre les actions nécessaires. Mr. Speaker, back to the Premier, tell that to all the families who have kids in JK, dites au Premier 24, 25, 26. I got an example right here, Mr. Speaker. 24, uh, this government élèves. held back $50 million of federal funding, and they dropped $35 million yesterday. I mean, Why weren't they ready to, prep, to invest that funding when it was really needed to prevent all of this chaos in the first place? Speaker, in the Monsieur le Président, juste dans la TDSB, les enfants doivent, euh, les enfants sont retirés des classes. Et il y a énormément d'enseignants de, qui n'enseigneront plus sur place. Ces classes et donc, euh, les classes vont augmenter encore plus that they had for class size Ils averages before the même, pandemic. Les mêmes Speaker, community spread is out of control, la première vague. and the government is still relying C'est hors de contrôle. Et le gouvernement se fie sur le même plan. Donc, quelles seront les nouvelles mesures que le premier ministre prendra pour garder nos écoles ouvertes et nos élèves en sécurité? Ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, il y a de cela deux jours, nous avons annoncé euh, le plus grand, euh, le plus grand investissement par rapport à l'éducation publique. C'est un investissement qui qui montre que nous nous engageons à protéger les enfants. Nous voulons nous assurer que nous allons répondre aux risques de notre province. Et il y a aussi des uh, fonds investis pour euh, la campagne contre la grippe. Nous voulons donner aux commissions, scolaires l'argent nécessaire euh, pour aller les écoles. Nous avons vu euh, des centaines d'enseignants de, euh, qui ont été euh, engagés. Et 8.91. In grades 1 to 3, it is 14.9. And between grades Member 14 and 8, 13.8. Nous so for the member opposite to purport euh, anything other than investments by this province, by the Fed, by reserves, helping lower classroom Donc, sizes is simply not the case. We are fully committed et to nous nous engageons à faire tout ce que nous nos en sécurité. The next question, Question the suivante, member for Etobicoke Lakeshore. Député d'Etobicoke Lakeshore. And we all know that the COVID-19 pandemic has made significant impacts on the financial well-being of euh, families across our euh, province. De, euh, when the pan pandemic and subsequent lockdowns began, many in my riding of Etobicoke Lakeshore and beyond débuté, looked to our government to help ensure insurance companies were providing them with relief for their auto insurance rates. I know that our government Je has been taking the necessary actions to do just that. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement peut euh, partager euh, ce qu'il a fait pour aider euh, les automobilistes euh, ontarien pendant la pandémie. Adjoint parlementaire au ministre des Finances. Merci à la députée des Topicoke Lakeshore. Je, connais certains de ses commettants et je sais qu'elle travaille très fort pour Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement s'est assuré que les euh, compagnies d'assurance traitent bien les Ontariens. C'est notre priorité. Speaker, our message to insurance companies was simple. Notre message aux, compagnies d'assurance était simple. Traitez correctement vos, clients. Et le 15 avril, nous, avons, nous, sommes assurés euh, que les automobilistes auraient les fonds nécessaires. Et donc, nous avons vu des fonds de soutien offerts. Et c'est seulement une façon dont le gouvernement euh, a, que le gouvernement a fait pour aider les gens et les entreprises en cette période difficile. Question supplémentaire. Thank you, Mr. Merci, Speaker, and thank you to the member for the answer. It Merci is reassuring to know that our government acted early and continues to take action to provide rate relief for Ontario's 6.6 euh, million auto insurance euh, customers. Euh, I'm proud to be part of a government that understands the challenges families face in Ontario and we've been inspired to see our Nous government take the necessary steps to ensure they are provided the relief pour offrir les fonds nécessaires Could the government please share with the House how much rate relief has been provided to Ontario drivers since the COVID-19 euh, pandemic began? Euh, Parliamentary Assistant to Minister Finance. Thank you very much, Speaker. And the member is bang on. This government understands the ah, everyday challenges faced by families in this province. And that's why I'm proud uh, that since we removed barriers uh, de, to that relief, euh, all of the 14 limites, largest auto insurance companies in Ontario provided nearly $1 billion de in combined relief to consumers in euh, Ontario. Des millions de dollars that's euh, over $300 million dollars more in savings since FISRA last reported, greatly exceeding Ontario alone, Mr. Rapport, the $600 million that the Insurance Bureau of Canada initially estimated that their members le Bureau d'assurance du euh, Canada prévoyait. Notre gouvernement continue de travailler pour euh, les familles ontariennes, pour euh, régler un problème qui a été créé par le NPD auparavant en diminuant la bureaucratie et en... Nous travaillons fort pendant la pandémie et comme toujours. Merci. Next question, suivante. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Pour gérer l'attente des tests, le Premier ministre a demandé à une entreprise de Californie pour euh, faire l'évaluation des tests. Et ça ne surprend pas. Ils aiment tout privatiser. Mais ce qui est inquiétant, c'est que le contrat avec cette compagnie avait été annulé par le gouvernement de la Floride car il n'avait pas les tests à Donc, ce n'était pas assez bon pour la Floride, mais il semble que ce soit assez bon pour l'Ontario. Pourquoi est-ce que le premier ministre a de sous-traiter avec, cette compagnie et privatiser ce système. Vice-première ministre, je pense qu'il faut se rappeler euh, qu'il faut voir le travail accompli depuis le début de Quand nous avons débuté, nous faisions à peu près 4 000 tests par jour. Nous avons augmenté cela sur une base quotidienne. Hier, nous en avons fait plus de 43 000. Mais donc, si vous faites les tests, il faut avoir les laboratoires, Nous avons investi dépensé 1 milliard de dollars pour augmenter nos capacités de tests. Et nous allons augmenter ces, tests, mais nous avons besoin des laboratoires pour cela. Et nous augmentons la capacité des laboratoires. Nous avons tout un réseau maintenant que nous n'avions pas auparavant. Cela a été créé depuis le début de la pandémie. Nous avons 40 organisations différentes qui travaillent en ce Et comme mesure temporaire, oui, nous avons sous-traité avec une compagnie de la Californie. Nous avons besoin d'avoir des volumes qui sont testés. Les gens de l'Ontario doivent avoir à euh, l'ordre. The official opposition come to order. Chef de l'opposition, rappel à l'ordre. Minister of Health can conclude her response. Ministre de la Santé, I can assure the member je peux vous assurer, je peux, je peux vous assurer que nous travaillons directement avec toutes les organisations de l'Ontario. Nous travaillons avec des universités, d'autres facilités pour augmenter la capacité de test. C'est une mesure temporaire. Cela nous permettra d'augmenter le volume de tests et nous assurer que les tests des gens euh, ne seront pas perdus. Donc, nous, nous devons avoir ces tests faits. Merci. official opposition Question supplémentaire? Vous n'avez jamais répondu à la question pourquoi ce n'était pas assez bon pour la Floride, que c'était assez bon pour l'Ontario. Ça ne me surprend pas que le gouvernement ait sous-contracté cette compagnie, car nous avons... Ils, ils le font déjà en Ontario, donc ils peuvent exporter ces tests aussi. Arrêtez le pendule. Les deux côtés, rappel à l'ordre, s'il vous plaît. C'est toujours l'autre côté de la chambre, n'est-ce pas? Toujours. I M'excuse auprès du député de Timiskaming Cochrane. Vous avez la parole. Le gouvernement pouvait trouver ce uh, laboratoire aux États-Unis. Uh, c'est le même que les pharmacies utilisent euh, ici. Mais chaque étape vers la privatisation des tests, c'est l'érosion de notre système de santé publique. Et cela est déjà arrivé. J'aimerais citer. La santé de l'Ontario a dit que les écouvillons de certains tests ont été faits dans des, euh, des, des institutions publiques. Et ils envoient les écouvillons au laboratoire pour être testés. Alors, pourquoi est-ce que nous ne testons pas au public et ne faisons pas le travail de laboratoire au public au lieu d'engager des compagnies privées et, et, notre système. Merci, M. le Président. J'aimerais dire que la question est un peu troublante, car à tous les jours, nous, faisons plus de tests à chaque jour. Nous ne voulons pas faire attendre les résultats de laboratoire. nous avons créé un système de laboratoire qui permet We we need to make sure that bring de d'évaluer ces tests, mais nous I'm not sure. Does the member want us to um, Have these tests go stale so people have to create more appointments and go forward with that? More time, more expense? No, what we're doing is we are using the publicly available facilities to the greatest extent that we can. But if, if, we are to get to 50,000 tests si per day nous nous and uh, tests by the end jour, of the year, eh bien, nous avons besoin d'utiliser tous les institutions disponibles. Donc, nous allons utiliser toutes les facilités disponibles pour pouvoir euh, évaluer ces tests. Et, euh, cette compagnie californienne en fait partie. Let's stop the clock again. So the uh, heckling is starting to get out of hand. Um, euh, when everyone's masked, you might think that I can't recognize your voices. I can. I'll start calling you out to order individually if you don't Donnez votre nom individuellement euh, si vous ne parlez pas à la personne qui parle de parler, et puis euh, aussi de permettre à la personne de poser des questions. Ministre des Richesses naturelles et de foresterie. Je pense qu'il essayait euh, d'être serviable. Please restart the clock. The next question, the member for Scarborough Gilbert. Thank you, Speaker. My question is to the Minister of the Treasury Board. Euh, small businesses have been crystal clear. Les petites entreprises ont été très claires sur ceci. Euh, ce dont elles ont besoin pendant la pandémie, c'est un pour le loyer et le loyer commercial. Et ça, c'est très utile, c'est nécessaire. Et donc, Monsieur le Président, Standing Committee on Finance and Economic Affairs this summer, euh, and I spent hundreds of euh, euh, hours listening to businesses from the north, from rural, from des cities across this province. And there was one common request. Une, une demande We commune. Nous avons besoin d'un soulagement de l'aide pour le loyer commercial pour permettre à ces entreprises de survivre pendant la et to see another day. This government Alors, has not listened. Le gouvernement actuel n'a pas écouté. Ils n'ont pas écouté euh, ce que les petites entreprises veulent. Le moratoire qui a duré en quelques semaines, ce n'est pas suffisant. En fait, Question. Effectivement, euh, la remise que vous avez offerte et puis que maintenant vous avez dit que vous allez recueillir euh, les sous, les petites entreprises ont besoin d'une véritable indemnité. Quand est-ce que ça va venir de la part du gouvernement? L'adjoint parlementaire. Uh, I've got a Je uh, dois corriger ce que record here. This euh, government has euh, supported small businesses from the avec 11 milliards de dollars. Euh, avec le programme And when le loyer commercial rent relief program, du programme l'appui de ont été demandés en titre délimité. C'est parce que 600 000 locataires qui ont, ont participé à ce programme. La problématique de trouver c'est 782 000 employés à travers l'Ontario ont été aidés le programme de loyer commercial. Nous avons collaboré avec nos partenaires à Ottawa pour nous assurer que nous combions les écarts. Et j'encourage le député pour se joindre à la collaboration et pour avoir des, euh, discussions constructives à savoir comment on peut aider les petites entreprises en Ontario. Monsieur le Président, vous savez, euh, le député m'a dit un peu plus tôt, euh, cette personne m'a dit un peu plus tôt, the uh, small business Michael Wood, from Ottawa, et des petites entreprises. am on the à la fermeture de mon entreprise d'indemnité pour le loyer commercial. Ils ont été très clairs. Euh, quand est-ce que le gouvernement va écouter et répondre vraiment aux véritables besoins des petites entreprises? Ils ont été très clairs. qu'est-ce qui retient du tout? Euh, pourquoi est-ce que ça ne se produit pas? Vous faites des annonces, mais l'annonce ne va pas suffisamment loin. Elle ne règle pas euh, les véritables besoins que les petites entreprises ont demandé de façon à leur permettre de survivre une autre vague de COVID-19 et d'être toujours là en 2021. 2021. Voilà. Euh, ça, euh, c'est l'indemnité qui est requise. Les petites entreprises ont aussi demandé pour euh, une indemnité pour les assurances. Et, ça, c'est en hausse. Comment, quand y aura-t-il des actions du gouvernement actuel qui vont résoudre les préoccupations des petites entreprises? Merci. Adjoint parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Le uh, député uh, a parlé de M. Wood et les petites entreprises que j'ai pu voir, aussi les délégué aussi les délégués, avec aussi une centaine d'autres représentants de petites entreprises pour entendre directement de leur part quelles sont les difficultés pendant ces moments difficiles. Et euh, c'est en plus euh, des 195 heures de consultation que nous avons fait dans le communiqué permanent sur euh, les finances et les affaires économiques. le ministre des Finances et moi, nous avons fait des visites toute la province Donc, ont dans notre secteur de petites entreprises pour entendre les, difficultés euh, que les petites entreprises euh, doivent traiter. J'encourage le député, je veux aussi rappeler à la députée que c'est son pendant 15 ans qui a rendu les choses aussi difficiles pour les petites entreprises, Monsieur le Président. Nous allons continuer à travailler avec le secteur, nous allons continuer le secteur et nous allons réussir à traverser ces moments difficiles. Merci. député de Lanark Next question, the member for Oakville, North Burlington. Thank you, Speaker. My question Merci, is for the Minister of Infrastructure. This past summer, with the member from euh, Oakville, I had the euh, pleasure of announcing new euh, infrastructure investments coming to our community. In July, we announced over $22 million in provincial investments for 14 projects for Oakville Transit. Our community will see nearly 60 diesel buses replaced with specialized zero-emission battery electric buses, reducing Oakville Transit's operation and maintenance l'exploitation et l'économie forestière et ça va aider à rendre, à euh, garder l'environnement propre. Nous améliorons aussi les rampes et puis les trottoirs et puis aussi euh, donc, 249 abris BUC et aussi pour accroître les services pour euh, tous les usagers et aussi pour maintenir, pour respecter le désir de garder les gens connectés. Le Wi-Fi va être installé dans un autobus pour permettre la connectivité pour les gens qui sont à bord. Je suis fier que municipal, county euh, partners, and federal counterparts to get those local priority euh, projects euh, built. Can the minister tell us more about our vital investments? Minister of Infrastructure. Thank you very much, Mr. Speaker. I'd like to thank the member from Oakville, North Burlington, for this important question and for her strong advocacy for her constituents. It's incredible to think that in the last two years, Ontario has nominated hundreds and hundreds of projects through ISIP to the federal government for approval. This includes includes over 140 road, bridge, air, and marine projects through the rural and northern stream, and over 200 public transit infrastructure projects in communities outside the GTHA in the uh, public uh, transit stream. Like the uh, member from Oakville, North Burlington said, we announced over $22 million for Oakville Transit. That means Oakville residents can look forward to on-demand scheduling software and a real-time trip management app, new technology upgrades to provide best location, arrival, Question complémentaire. Thank you, Speaker. Alors, My question uh, Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Euh, le besoin pour le renouveau de l'infrastructure dans ma communauté à travers province est critique. Et nous savons que le ministre et aussi le Premier ministre se sont engagés à investir 144 milliards de dollars en Ontario, dans les projets d'infrastructure en Ontario pendant 10 ans. Voilà pourquoi j'étais vraiment enthousiaste d'annoncer 33 millions de dollars pour bâtir une nouvelle école secondaire dans ma communauté, aussi avec le député de Burlington, 4,3 millions funding for six new projects for six transit, they can now purchase 12 new 40-foot euh, euh, conventional buses, euh, acquire three new 12 vehicles to support the growing demand for spécialisés pour appuyer la demande accrue pour les transports accessibles ou aussi de nouveaux signaux de circulation qui vont permettre une amélioration du temps en permettant aux autobus de circuler dans la circulation plus rapidement. Je sais que mes commettants sont impatients d'avoir transport Alors, When euh, can my euh, Mr. Speaker, and thanks to the member again for her question. Ontario nominated public transit infrastructure euh, projects to the federal government under the Investing in Canada Infrastructure Program, or ISIP. And as you know, there are now projects receiving funding in Burlington and Oakville, and these are just a few of the hundreds and hundreds of projects Ontario submitted for review, with many more still avec euh, bien d'autres qui attendent toujours pour la profession euh, du fédéral. Nous savons qu'il y en a bien d'autres bien d'autres travail euh, à faire. on ne peut pas le faire C'est pour ça que le premier ministre Ford a demandé au gouvernement fédéral uh, d'aller et aussi de mettre au retard d'investissement et d'investir 10 milliards de dollars supplémentaires par année pour 10 ans pour mettre la pelle dans la terre et avancer de l'avant et aller de l'avant avec les de infrastructures. Avec ces investissements, nous pouvons continuer à aider à améliorer la qualité de la vie et euh, pour tous les Ontariens, le temps est venu pour Ontario euh, d'obtenir sa part de financement. Député. Um, York Southwest. York Thank you. Mr. Speaker, good morning. Monsieur, my question is for the Premier. Since the early days of COVID, my début right de la COVID, mon a, été reconnue comme un endroit, un endroit, chaud avec, euh, dans la Toronto. à parler euh, de pratiques euh, dans les communautés euh, qui, qui n'ont pas de logis et puis qui n'ont pas accès aux tests. J'ai demandé à l'accès aux tests pendant des mois. la semaine dernière, un endroit, finalement, s'est ouvert. Mais pourquoi est-ce que le Premier ministre, avec tous les signaux en place, n'a pas désigné les communautés à haut risque comme la, même, comme la mienne et qui méritent l'attention et des soins particuliers qui sont nécessaires pour maintenir la sécurité de nos citoyens. Alors, je remercie le député de sa question. Oui, vous avez absolument raison. Toute personne dans chaque partie de l'Ontario mérite la protection, la euh, disponibilité des tests et la disponibilité des hôpitaux et des autres soins. Um, nécessaire. Nous sommes bien au courant qu'il y a des endroits chauds à diverses régions de l'Ontario. Nous appuyons avec des ressources supplémentaires. Nous avons des unités mobiles de uh, tests. Ah, dépistage. Nous avons des pharmacies qui sont disponibles maintenant et qui peuvent faire le dépistage aussi, ainsi euh, que euh, nos euh, centres de dépistage um, et qui prennent maintenant des rendez-vous d'avance pour les tests. Mais nous allons aller de l'avant. Nous allons investir un million de dollars pour accroître nos capacités de tests, nos capacités de laboratoire ainsi que le uh, retassage de contacts et on va utiliser cet argent pour améliorer le test dans toutes les parties de l'Ontario. Euh, je m'adresse Robert Brampton est un endroit chaud pour la COVID-19. Euh, la pandémie a constaté le gouvernement conservateur a laissé notre ville vulnérable pendant des années. Le gouvernement libéral, avant cela, nous a négligés pendant une décennie. Nous sommes une ville de plus de 600 000 personnes. Cependant, nous n'avons qu'un seul hôpital et euh, deux centres de tests de COVID. Nous comptons parmi les villes qui comptent le plus rapidement. Nous sommes traités comme on n'en vaut rien. On ne peut pas l'investissement. La population de Brampton le premier ministre devant la caméra et plus que simplement pour financer nos soins de la santé et mettre dans la communauté à risque. Combien d'autres euh, éclosions, combien d'autres cas, combien d'autres décès est-ce que le premier ministre va voir avant quand est-ce que le gouvernement conservateur euh, va faire les investissements nécessaires pour lutter contre la pandémie de la COVID-19? Thank Members, please take your seats. And uh, there's euh, not much there I can do with other than the fact that Brampton is in a spot. And I would remind the member Brampton that COVID is happening across the province. It's not just happening in Brampton, but we are taking measures in the hot spots in Peel, in Toronto, and in Ottawa to make sure that we do whatever we can to reduce community transmission. That's why we brought forward the measures that we have in order to make sure that uh, bars and restaurants are have last call at 11 o'clock de Char, la euh, fermeture à 23 heures, uh, et euh, pour s'assurer qu'il euh, n'y a que 6 personnes pour les repas à l'intérieur. Ce sont les mesures que nous avons mises dans ces endroits. pour réduire la transmission communautaire parce que nous savons qu'il y a certains endroits en Ontario qui sont en train de vivre des niveaux plus élevés de la COVID-19. Et ce sont les endroits où on fait attention à travers l'Ontario, mais nous sommes particulièrement concentrés sur ces régions qui ont des niveaux plus élevés. Nous allons continuer de le faire jusqu'à ce que nous puissions réduire la courbe. Thank you. La next question, the member for Question suivante, député uh, d'Orléans. Merci beaucoup, M. le ministre de la Santé. Euh, les files d'attente ont été remplacées par des journées d'attente uh, euh, pour s'inscrire euh, en ligne, d'attendre des jours et des jours pour avoir des résultats pour, que les enfants restent à la maison et vous devez rester à la maison du travail. Et puis, on ne peut pas faire le traitement des, des uh, pour que la personne puisse prendre un deuxième test afin de savoir s'ils ont le COVID ou pas. Les hôpitaux d'Ottawa sont déjà à 100 de capacité et au moins un hôpital d'Ottawa annulé la chirurgie en conséquence de la pandémie de la COVID-19 simplement euh, la semaine dernière, euh, M. le Président. Vendredi matin, le directeur de la santé à Ottawa dit que le système de santé dans la capitale nationale est en crise. Cette cet après-midi-là, le Premier ministre a dit que son plan fonctionne. Au ministre de la Santé, qui a tort? Order. Order. Minister of Health. la santé. Merci. monsieur, euh, le député a raison que Ottawa, Peel et Toronto euh, euh, sont des régions qui éprouvent des difficultés en ce moment, mais nous aidons là-dessus. Nous avons fait uh, des investissements uh, particulièrement à Ottawa pour aider. Nous savons qu'il y a des uh, situations dans les maisons de soins de longue durée où on a besoin d'aide. Nous avons des hôpitaux aussi qui sont là pour aider. aussi, nous savons que nous devons appuyer avec plus de retraçage euh, de contacts. Il y aura davantage qui vont être signés à Ottawa, 150 de plus, euh, dans le cadre de notre plan de milliards de dollars pour accroître uh, notre capacité pour faire des tests, euh, pour faire les tests en laboratoire et aussi pour s'assurer que nous avons les gens pour uh, faire le suivi pour empêcher la transmission communautaire. Uh, alors, il y a beaucoup d'autres affaires. faire. Je peux vous dire, il y a le directeur de la santé, Dr. William, qui est en contact aussi avec Dr. Hutchinson Uh, et, donc, euh, cette information aussi nous est transmise et euh, nous renforçons à améliorer les capacités. par jour maintenant, euh, pas d'ici la fin de l'année, Monsieur le Président. Alors, quand est-ce que le gouvernement va cesser de se fier à des système médical à deux vitesses et d'avoir un plan uh, test ici dans la province de l'Ontario? 5 bah, euh, euh, euh, millions de dollars dans les hôpitaux cette année. Nous avons aussi le groupe de santé à Ottawa a reçu près de million de dollars. L'hôpital des enfants pour enfants hein, dans le sud de 16 millions de dollars. 1,3 million, l'Université d'Ottawa, l'Institut de cardiologie, 7 millions, Queensway Camp, 2,5 millions, et Montfort, 4 millions, 500 000 dollars. Le travail se poursuit pour investir pour nous assurer que la population ontarienne est maintenue en santé et en sécurité et nous investissons euh, davantage dans la capacité des hôpitaux euh, conjointement avec euh, nos partenaires de santé en Ontario. Merci. La question suivante. Le député de Mississauga Centre. Monsieur euh, le Président. La journée du souvenir, c'est une journée spéciale pour tous les Ontariens. c'est une journée en on honore euh, ceux qui ont lutté pour la justice et la paix dans le monde et euh, pour défendre nos valeurs et nos façons de vivre. Et puis, ils ont fait le sacrifice ultime souvent. Bien sûr, cette année, c'est différent à bien des égards des années précédentes. Je sais que moi-même et d'autres députés aussi vont se préparer pour se souvenir de la journée du souvenir au avec des cérémonies à distance. Beaucoup d'Ontariens se participent, notamment des anciens combattants des personnes handicapées, des personnes âgées et des gens avec euh, des handicap aussi. Et aussi, donc, c'est important de s'assurer que tout le monde puisse participer tout en étant en sécurité. Voilà pourquoi je suis si fier que notre gouvernement est allé très vite euh, pour arriver sur notre engagement euh, pour nos hommes et femmes en uniforme. Alors, nous allons, comment est-ce que l'on modernise les choses pour la célébration de la journée du souvenir? Thank you to the member for Mississauga Centre for the and also for your service to our province on the front uh, lines of our uh, healthcare crisis as a uh, nurse over the past several months. Le Soldiers Aid euh, Commission euh, Act was euh, last amended in 1970. The world has changed a great deal since then, and we have learned a lot about how service impacts our veterans, as well as the supports they need to transition to civilian life. If passed, our legislation would ensure that veterans accessing this program will be able to receive nous savons maintenant que le soutien à la santé mentale, c'est essentiel pour s'assurer que les anciens combattants sont en mesure de s'ajuster aux différences entre le service militaire et la vie civile. Nous allons également uh, offrir euh, euh, un soutien de préparation à l'emploi, comme par exemple des cours à court, euh, des cours à court terme, de la formation, des outils de travail. Merci, merci. Alors, question complémentaire, Monsieur le Président, et merci beaucoup de cette réponse. Monsieur le Président, j'étais si bien de voir que les soldats les cassettes sur l'aide aux soldats a été adoptée. Je suis très heureuse de voir que la Chambre ne soit pas partisante pour appuyer tout. Alors, il faut se rappeler qu'ils ont lutté pour offrir la liberté à tous les Canadiens. C'est notre devoir, notre responsabilité d'être là pour eux lorsqu'ils ont besoin de nous. Malheureusement, les soldats, euh, cette commission d'aide, ça euh, a été négligée pendant des années et la plupart euh, des anciens combattants ont été exclus, alors que le nombre d'anciens combattants baisse avec chaque année qui passe. Alors, donc, euh, comment est-ce que euh, l'Assemblée législative va s'assurer qu'aucun ancien combattant n'est exclu d'accéder au soutien dont ils ont besoin? Merci, Monsieur le Président. Et merci pour la question complémentaire. Euh, nos anciens combattants ont fait des sacrifices incroyables pour protéger notre province, notre pays, aussi notre façon de vivre. et nous faut être là lorsque nos anciens combattants ont besoin de nous. Si adopter cette nouvelle loi va s'assurer que Uh, is uh, extended to all veterans and their families, regardless of when and where they served. To support this expansion of euh, eligibility, the government is increasing its investment in the Soldiers' Aid euh, Commission euh, to more than $1.5 million annually. The funding provided by the Commission will continue to support veterans who are unable to pay for health-related items, such as hearing aids, wheelchairs, and glasses, home-related items such as home accessibility modifications, modifications and repair costs and personal items and support services such as clothing and counseling. I would like to thank euh, all of our veterans euh, for your service. I know I speak for every member in this House in saying we thank you for all you've done for our province. The next question, the member for London Fayetteville. Thank you. My question is to the Premier. Susan and Christine are healthcare uh, worker heroes uh, who have been working as clerical uh, staff at London Health Sciences throughout the pandemic. They both work frontline and they have daily face-to-face -face interactions with patients and we're glad to hear they would be eligible euh, for the, for the pandemic pay. However, euh, after they received the first payment, they were informed by the hospital HR that they were not no longer euh, eligible, but they were also um, on the line to pay back euh, what they received. Euh, Susan and Christine were not alone. Just at H London Health Sciences, dozens of employees have been asked to return the pandemic pay they received, all because of this government's refusal to properly fund the program. Will the government commit to ensuring that all frontline workers are eligible for pandemic pay and that no worker is forced to pay back what they've already received? Minister of Health well, I, I thank the member very much for the question, and uh, uh I can assure the member that the funds have uh, flowed from the government to the uh, employers for pandemic pay. Uh, not all of the funds have been dispersed yet because some are tied to waiting periods or they are paid retroactively. Um, I have not heard uh, that uh, people are being asked euh, to pay back monies, but I would be certainly happy to speak with you about that to see if we can resolve the euh, situation for Suzanne and Christine. The supplementary question. kommer vi Uh, speaker, uh, the Monsieur reason uh, dozens of employees have been asked to return to pandemic pay is because the Ministry of Health failed to clearly communicate. London Health Science based their euh, euh, payments on a Ministry of Health approved list they received in April. Months later, the euh, Ministry followed up with a new list, this time with exceptions which excluded frontline workers like Susan and Christine. Will this government right their wrongs and not force staff to pay back their pandemic pay they received? Alors, la situation en ce qui est trait la paix de pandémie, ça a été résolu il y a des mois, à savoir qui est admissible pour pouvoir savoir et, qui n'est pas admissible. Alors, savoir, les paiements ont été faits à euh, tous les employeurs maintenant, uh, et donc euh, c'est fonction des exceptions dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Uh, Encore une fois, ça, c'est quelque chose qui uh, peut-être enfin, qui a évolué avec dans les hôpitaux. Nous serons heureux d'essayer de résoudre ces questions-là pour vous et aussi pour Christine et Susan. J'apprécierais d'avoir plus de détails ensuite, de façon à ce qu'on puisse résoudre cela ensuite pour elle. Question suivante, député de Lanark, Frontin-Kingston. Monsieur le Président, je je m'adresse au Premier ministre. Euh, Dans ma question complémentaire hier, j'ai demandé euh, si la population ontarienne devait euh, se préparer à des camps d'éternement. Alors, en septembre, on a parlé donc des équations par l'intérêt pour les entrepreneurs d'offrir et de gérer des camps d'isolation pour chaque province et territoire au Canada. Euh, euh, ces centres d'isolement de euh, quarantaine, cependant, ne sont pas limités à la population avec la COVID, mais d'offrir beaucoup de marge de manœuvre pour n'importe qui pour être détenu. Bien sûr, le gouvernement est sensible aux intentions de bâtir ces d'internement d'un océan à l'autre et à l'autre. Ma question est la suivante. Combien de ces camps seront bâtis et combien de gens est-ce que le gouvernement s'attend y euh, interner. Government House Leader. Thank you, uh, ah, Mr. Uh, Speaker. Uh, it is very true that when people province is en euh, the federal government cooperation, the federal government, we're a, de succès, non seulement en Ontario, mais aussi à travers le Canada. Et alors, bien sûr, nous allons redoubler nos efforts que la population ontarienne demeure en sécurité, Monsieur le Président. Alors donc, allusion que, les politiques de santé publique, lorsque vous rentrez d'une juridiction à l'extérieur de la province d'Ontario ou d'un autre pays que vous deviez vous isoler euh, pendant uh, euh, deux semaines, uh, je suggère que ça a été une bonne politique qui a fonctionné. En fait, euh, la Chambre a fait la même chose depuis notre temps. Nous travaillons encore sur que l'Assemblée financière peut continuer. c'est pour ça que nous avons um, deux cohortes séparées, M. le Président. C'est pour ça que les députés ont été exclus de qu'on veut qu'on veut on va continuer de faire tout notre pouvoir pour nous que la Chambre continue de que question. complémentaire. Uh, Encore donc, ça, c'est l'appel d'offres. Et dans l'appel d'offres, on utilise un libellé très clair pour exprimer que les camps peuvent être utilisés et pour euh, toute une gamme de, euh, gens, pas simplement pour, euh, les voyageurs internationaux. Ça ne mentionne même pas ça. C'est simplement une vaste groupe de gens. J'enverrai une copie de Alors, votre gouvernement doit être en train de négocier en ce moment, à savoir peut-être détenir et isoler des citoyens et des résidents de notre pays dans notre province. Alors, euh, Monsieur le Président, je m'adresse au Premier ministre. Est-ce que ces camps d'éternement seront bâtis? Euh, combien de gens y seront euh, détenus? Et, pour quelles raisons? En fait, pour quelles raisons est-ce que ces gens ne peuvent être détenus dans ces camps d'isolement? Et aussi, j'aimerais aussi que le Premier ministre garantisse à la population ontarienne. Député, veuillez vous asseoir. The next question. la question suivante. The member for Député de Kiewetna. Miguet, Speaker, uh, Monsieur le uh, Président, ma, question s'adresse au Premier ministre. Uh, la semaine dernière, euh, un juge de l'Ontario a parlé euh, des difficultés pour les Premières Nations et aussi dans les communautés isolées euh, comme Can qui ont ont reçu des sentences intermittentes de, uh, détention. Euh, qui euh, euh, leurs droits de Encore une fois, je me suis, uh, j'ai pris la parole à plusieurs reprises et j'ai parlé aussi de l'inégalité de la justice pour, la population des Premières Nations Ontario et notamment à Kiwitnook. Le juge uh, David Gibson, dans sa décision, confirme le besoin d'avoir la transformation du système de détention en ce qui a trait aux premières, aux, aux, ou, personnes ah. en, Ontario et qui doivent aller en prison. Euh, des questions, questions criminelles et puis euh, que c'est relié à la santé ou des questions. Est-ce que l'Ontario honorerait, euh, cette décision pour résoudre ce problème des discriminations et du racisme? Monsieur le Président, je veux remercier les députés, pour cette intervention suivie par les communautés autochtones à travers notre province. En um, euh, le 2 euh, octobre 2020, euh, le Cour de la justice a rendu sa décision sur cette question. Je sais aussi que les tribunal a trouvé qu'on n'avait uh, pas dans le litige, le gouvernement a pris des arrangements pour payer les déplacements de déplacement pour le pour aller à la prison de Canada. comme la question est toujours devant ce serait inapproprié pour moi de faire une observation. Merci. It's not the travel that we, we need in our communities. Euh, euh, Speaker, there's an urgent need for transformation of uh, justice system so that it's culturally De notre système uh, puisse uh, inclure les communautés um, reaffirms the position of many First Nations leaders and uh, legal experts that Dans son rapport et dans sa décision, le juge Gibson a réaffirmé euh, ce que plusieurs des leaders des Premières Nations ont demandé, le fait que notre système judiciaire n'est juste pas équitable. Alors je demande à la Couronne de ne plus perdre du temps et de ne pas essayer de faire appel à cette décision, mais d'utiliser cette occasion pour transformer, cette, euh, transformer le système juridique et le rendre plus équitable pour les Premières Nations en Ontario quand est-ce que Kiwetinen pourra s'attendre à voir les Premières Nations qui sont vraiment incluses dans le système juridique Merci. Bien que c'est inapproprié pour moi de commenter sur une décision euh, du tribunal, je veux parler euh, du travail qu'on fait. Je veux prendre, uh, saisir cette occasion pour dire que notre gouvernement travaille de façon étroite avec les partenaires autochtones de justice dans la province pour essayer de servir et répondre aux besoins des communautés autochtones. Euh, euh, Nous avons travaillé avec le ministère du procureur général pour essayer de répondre aux problèmes relatifs aux communautés autochtones dans, leur, dans le système juridique. Nous avons également prolongé le um, programme dans les cours euh, GLADU et restauré les programmes de justice. Nous avons également un programme nous avons un programme de détention euh, qui va répondre aux problèmes de services euh, relatifs aux victimes et notre programme va euh, pouvoir identifier et revitaliser les lois euh, relatives aux autochtones. Prochaine question, député d'Ottawa. Ma question est pour la ministre de la Santé. Ce matin, on a appris que quatre foyers de soins de longue durée 12 plutôt foyers de soins de longue durée sont en éclosion. Et ça, c'est un quart euh, des foyers euh, euh, qui sont en éclosion en Ontario. Et les résidents les familles, le personnel se demandent pourquoi est-ce que les éclosions continuent de survenir et pourquoi est-ce qu'elles continuent de se propager. Et on sait que ces foyers sont sont submergés car elles manquent de personnel. La première vague est finie, mais on est dans la deuxième vague et à Ottawa, les foyers sont encore affectés. C'est ce qu'ils nous disent. Ils sont en surcapacité. et On sait que euh, le personnel également rentre chez eux et ce n'est pas sécuritaire. On le sait tous. Et c'est clair que le gouvernement n'a pas pris les mesures nécessaires, comme en Colombie-Britannique, ou au Québec, pour répondre à ces problèmes. Alors, à travers vous, qu'est-ce que la ministre va faire pour régler le problème euh, de, euh, niveau de personnel trop bas dans les foyers de soins de longue durée et prévenir la propagation de la COVID-19 Réponse au ministre des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés pour cette question. Je veux um, m'assurer que tout le monde comprend la définition d'une éclosion. Ce que ça veut dire, c'est un résident ou un membre du personnel qui a testé positif pour la COVID-19 dans un foyer de soins de longue durée. Et cela nous permet de pouvoir impliquer les unités de santé publique rapidement. il faut comprendre qu'à Ottawa, il y a uh, deux foyers qui ont des uh, cas positifs euh, auprès des résidents. Un d'entre uh, eux a donné lieu à une guérison, l'autre a eu de l'aide de la part euh, des hôpitaux dans le processus intégré qu'on a. Euh, donc, on a développé un, processus qui marche depuis la première vague pour essayer de comprendre les problèmes relatifs au personnel. On comprend, on travaille avec euh, le personnel et les hôpitaux. Et moi, je suis en communication constante avec les hôpitaux et, notre, le médecin hygiéniste en chef à Ottawa. Et les chiffres que vous avez mentionnés sont des chiffres très bas et uh, seulement deux d'entre eux ont des cas de résidence. Je vais être clair là-dessus. le troisième euh, est Merci. Prochaine question complémentaire. Merci. Respectueusement, je tiens à dire que le gouvernement sait depuis janvier ce qui devait être Et pour clarifier les choses, euh, à, Western Villa, on a une centaine de tests de, résidents et de personnel qui ont testé positif. On attend encore euh, le reste des tests. On a 19 résidents qui ont perdu la vie clairement, ils ne sortent personne. on ne, règle pas le problème du personnel. Ils ne prennent pas les mesures nécessaires. Et donc, euh, on n'est plus en janvier. Mais les chiffres commencent à revenir et, et les questions sont claires. On a des, des membres du personnel qui vont et entrent qui vont et viennent dans les foyers de soins de longue durée. Qu'est-ce que vous allez faire pour régler ce problème aujourd'hui? Ce n'est pas justement les gens à Ottawa ont besoin de votre aide. Notre gouvernement, le secteur, des Soins de longue durée, uh, en conjonction avec plein d'autres ministères, l'unité um, euh, santé, les unités de santé publique, Santé publique Ontario, nous avons agi constamment à chaque heure. Et je peux vous dire de façon claire que les foyers de soins de longue durée à Ottawa ne rapportent aucun e manque de personnel et aucun manque de pays. Nos foyers sont en meilleure forme avec euh, euh, les preuves scientifiques qu'on a. On est au courant des propagations euh, um, asymptomatiques et comment uh, est-ce que les éclosions surviennent dans nos foyers. On a été très transparent au sujet du fait que ces foyers ont été construits dans les années 70 et c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis le début avec mon ministère. On prend des mesures pour essayer de stabiliser nos foyers et les moderniser en même temps, travaillant à chaque heure on va continuer de le faire pour aider tout le monde dans les foyers de santé. Prochaine question, député de London Moss. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Avec euh, les températures qui descendent et la deuxième vague qui a commencé, les entreprises ont besoin d'actions et non pas de mots. Et euh, dans les villages, 12 entreprises ont fermé si le gouvernement n'agit pas rapidement. Euh, les locataires également refusent de demander l'aide fédérale. Et dans le, le de, de East Village, les locataires demandent à, ce qu'on à recevoir de l'aide, sinon ils sont obligés de fermer. La COVID a forcé un restaurant dans ma circonscription à fermer ses portes et à faire seulement des livraisons. Les restaurants font face à des taux euh, d'éviction et des taux déloyaux. Et qu'est-ce que le gouvernement va faire pour limiter euh, les, frais de tierce partie de livraison et pour uh, permettre aux restaurants locaux de garder leurs portes ouvertes Réponse. Agent parlementaire au ministre, au ministre des Finances. Merci beaucoup pour la question. Uh, et euh, nous, ici, dans le, dans le gouvernement, on croit en une une approche collaborative avec le secteur privé. C'est pour cela qu'on a eu des centaines de réunions avec les PME. Et en termes d'action, nous avons euh, investi centaines, des centaines de millions de dollars pour le programme d'aide au loyer commercial. 582 000 employés ont été aidés à travers ce programme. Et c'est 60 000 PME qui ont profité euh, de ce programme. On continue de les aider, on réduit les factures d'électricité on a investi 175 millions de dollars pour cela. on va continuer de décrire notre plan à multi, euh, multipalier pour les aider jusqu'au 15 novembre. Oh Selon le règlement 101C, le changement, un changement a été fait euh, en termes de priorité dans la liste des billets. M. Gill aura maintenant euh, le billet numéro 40. La Chambre est on pause jusqu'à 13h.